je die andere ruit nog zetten? Als... Ja, eh, ja, die rijdt me ook open. Maar nu moet je gewoon opletten als je naar daar loopt, want die gaat tegen je vliegen. Je moet gewoon niet bewegen. als ik traag beweeg... Als je traag beweegt, dan gaan ze je zien. maar, ik ik weet niet waarom dat hier naar binnen vliegen, dat vind ik vrij raar. denk ja, die gewend hier. Daar gaan we gewoon op. Maar nee, kun je dan niet naar buiten? Hoe ga je dan naar buiten? Ja, ze moeten gewoon uit de nij naar buiten vliegen. Hè? Als ik er niet mee iets naar gooien, niet weg. Maar nee, maar kijk, hoe ga je dat doen, Elias? Je moet er gewoon... Kijk, nee, die neen hangt er naartoe. Als je zo roept of zo. Ja, die neen is naar buiten. Wacht, hè. Het is al één minder. Als ik nu heel snel beweeg, gaan die niet... Uh... Maar nee, die... Ja, nog één buiten Nu zijn er nog drie. Hup, nog één, nog twee. Nog één. Kom aan. Voordat er een naar binnen komt. Die domrik. Het vervoer, wat? Yes. <laughs> Okay. Ziet het? ja. Oh, het is niet zo goed, maar ik al het al wat doen. Kunnen ze het hierin? Licht. Wat hoort dit Nee, man. Nee, dat doet er geen. Hangt er hier een misschien? Nee, het hangt geen. <laughs> Oké, okay. zot maat, we hebben ze gewoon allemaal bij te krijgen.